Takže tady máme prvního Vermeera. Eh, to je kuplířka, jaký tady obírá, tady ten, ten, tady ten, ten obejdá. A to je maminečka a Eva Šimonová, který přijeli taky na Vermeera. A, a krom toho asi dostaneme tady v balíčku ještě nějaký další Holendry. Tady to není Vermeer. To je nějaký jiný.